Kwa sababu nilikuwa namwona kila kitu mm. na yeye alikuwa anatembea tu hakuoni. Ha, ha, ha, hanioni vipi? Yeah. Yeye mpaka anapita kule itakuwa aliniona kwa sababu katika kule alikotokea kule. Mm. Kama ingepita labda ingenipitia kama hapa. Mm. Ushanielewa? Mm. Lakini kila anapokwenda yeye anakula pembeni. Eh, pembeni. Na juu ya maji. Juu ya maji anaenda zake huko. Hazami. Hazami. Anakanyaga maji kawaida ah, tu. Mbona hilo ni kawaida kwa baharini? Eh? Hilo ni kawaida kwa baharini si mara moja si mara mbili unaona lakini mimi kilichonishangaza ni kuwa kwa nini ile Pemba kwa nini aelekee huko mm. kwa sababu mule unawaona tu kuna sehemu moja inaitwa Kizingani mm. hiyo mm. sehemu ukienda kabisa naweza nakwambia bwana tunakuweka hapa ukilala mm. Bibwengo atakushughulikia Kwa nini ende Pemba? Kwa nini aelekee huko? mm. kwa sababu mule unawaona tu. Kuna sehemu moja inaitwa Kizingani mm. hiyo mm. sehemu ukenda kabisa, naweza nakwambia bwana, tunakuweka hapa, ukilala mm. Bibwengo atakushughulikia, anakwambia kabisa na kweli haipiti hata dakika mbili, utamwona huyo anapita, aidha anacheka anakucheka kabisa na anapita hapo anaondoka zake. Kawaida tu anapita tu juu ya maji kama unavyoona mimi. Kwa hiyo huyo ambaye alikuwa anapita juu ya maji haloi kikoi chake wala Kuro kikoi wapi na yeye akitembea vile unamwona kabisa nyao zake vile. Unajua mtu si akitembea anatembea hivi. Wewe ukiangalia unaona nyayo huko. Sio kama labda maji. Ha? Eh? Kwenye maji unaona nyayo wakati anatembea. Kwenye maji wapi babu unaona wewe unamwona kabisa ananyanyua mguu unaona nyayo huku chini. Ah. Yaani kama anapita kama, kama anapita juu fulani ya kitu. Fulani. Kama kwenye kama, tiles. ya. kwenye tiles. Eh. Ah. Na akaondoka zake. Kwa hiyo ile likaanza kunitisha, lilinitisha siku ile. Sikuwa kwa katika hali nzuri na nikaanza nikaona mm, namna hii nani mara yangu ya kwanza kuona. Mm. Ukaomba sasa kuhamishe. Wakanihamisha kweli asubuhi ndo kaja nikawaambia. Mm. Wakaniambia hayo kawaida mimi nizania labda unaona nini sijui afadhali hata mimi unihadisia habari hapa hapa naweza ananiambia wewe labda uje utuhadisie sisi habari hapa papa lakini nimemwona mtu kapita jua maji sijui mtu kaja pale kafanya hivi sijui unaweza ukalala mm. ukiamka siku moja nimelala mm. nimeamka yani kwenye kile kidau ni kifupi yani kama hii meza kama hii meza hivi hivi mm. inakuwa inajengwa tu kiboti lakini chini inakuwa kama hii Mm. Sasa hapa katikati kuna ubao ndo unalala. Mm. Wakati ukilala hapa unajikunja, mm. unajifunika lailoni ambalo kwa unajilita hoba. Mm. Unaweza ukaja ukaamka hapa. Mm. Ukiamka lazima utaangalia nyuma. Hata siku moja huamki ukaangalia mbele ya kile kidao. Mm. Lakini jambo la kushangaza unaangalia nyuma ukawa kuna mtu huko kwenye kinini. Kwenye kwa mbele ya kile pale panapokaa kamba nanga. Surefu wewe uko hapa. Umeshuhuda amka hapo umekaa kwenye ubao. Miguu iko hapa. Hapa kuna kiti cha nyuma ambao kwa wewe katika shughuli zako utaime haribika nini unatengenezea hapa. Mm. Ukitoka hapa kuja hapa, hapa kumechongoka ambako hapa unaweka kamba ya nanga na nanga. Mm. Ushanaelewa? Kidumu cha labda kidumu cha maji ya kutolea mule na vitu vingine unavyoviona mwenyewe hoba ile na kujifunika na kujifunua pale unaweza kutingiza kwa ndani. Lakini kakawa yupo yupo kakaa pale mara nyingi ni hawa shetani wanaita vibwengo. ya kawaida havitishi, hapo. zuru yule, labda tu mlete magumashi na yakuzingue basi. Vinakuja vinalala na wewe. Eh, vinakaa vinakuja pale vinakuzingua zingua saa sasa ukikuona mmoga, mm. muoga yani mtu wa kuogopa. Mm. Ndio kabisa vinakufanyia makusudi. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kawaida. Mhm. Mm Wakati huo kwako wewe bado sio kawaida. Mimi sio kawaida mishwe lile eneo, likahamishwa eneo, nikapelekwa eneo jingine. Baada ya kupelekwa eneo jingine, nikaifanya ile kazi kwa muda. Yule bwana nilikwenda naye kama miezi sita saba, mm. tisini na nne tisini na tano tisini na tano inaingia kupiga kura mm. tukapiga kura kumaliza ile kura mm. mwezi uliofuata tuseme, ndio bwana, siku moja tunarudi baharini alinizuia kuingia kuingia kwenye mashu, me, nini boti ile mm. Lakini wakati huo sasa, kama kaida yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala popote nitakapokwenda mm. katika hii dunia, sisemi katika Tanzania mm. kwa sababu katika upeo wangu wa maisha naona Tanzania sasa na kijiji mm. eh, kwa namna ambavyo umetembea. Mimi vile ninavyoona mm. Sasa jambo la kushangaza shangaa mm. lugha ninazozijua mm. lugha ambayo kwa naweza nikaongea popote mm. ni Kiswahili na mtu yoyote, na hususan nikikasirika mm. na mm. anakuelewa mm. atanielewa tu, hata kama hajui, hata kama hajui atanielewa, maana anakuwa mpole vibaya. Uh eh? -huh. na Kiarabu kwa mbali, lakini mm. popote ninapokwenda mm. nimeongea Kiingereza, ujue nina shida mm. nitaongea naye yoyote wewe utakijua cha kwangu mimi bila kutaka kujua mimi cha kwako mm. nishayafanya hiyo South Africa Swaziland mm. Pretoria nimeyafanya hayo mm -hmm. kushanaelewa mm. kwa hiyo yule bwana sikuja kujua sababu kwa sababu gani kwa sababu nilijaribu kumuuliza nikamwona kapaniki mm. na akaniambia tu kwanza leo usije tena kwenye chombo changu basi nikaona sawa hakuna mbaya Mm. Mungu kama akapanga ipo ipo. Tuko baharini hapo tunarudi asubuhi. Ndio kaniambia hivyo. Tuko mm. baharini. Kufika kule ananiambia tafuta chumba upange. Wakati huo mimi sikai nyumba yake ni kama hii nyumba jirani kuna jamaa alikuja akajenga nyumba banda fulani. Mm. Ya banda kaa akai Akampa yeye kama mlinzi mm. wa kumwangalilia. nisha kamilika mpaka milango mpaka madirisha. Yule akanambia basi utakuwa unalala muda kwa sababu banda la vyumba vinne, lakini akae mtu mm. Lakini ndio akaja akasema tafuta upange Mimi kaambia sawa, na nikiangalia pesa nayo. sikutaka kusema kama labda mpange. Akaja akasema unajua Kiswahili, Kama umepata hela bila kupeleka. Mimi kwa kusema ukweli, nilikwenda nikapanga chumba cha kiza mm. Kanua kitanda, kanua kila kitu, kila kitu nikaweka mwenyewe. Siku ile wakati anambia vile jioni nikaenda kapanga chumba, mchana nzima yule mimi nahangikia vitanda nini kumaliza kufuli kafunga. Jioni nikapanga nguo zangu za kazi. Mm. Nikasema na mimi ni mvuvi. Mm. Nimekatishwa kazi ya uvuvi. Haitakikani nikae juu nitafute kazi ya uvuvi. Mm. Mimi niende baharini nikatafute kazi ya uvuvi. Kule watu si ndio wanaondoka kwenda baharini? Mm. Sasa wakati wanaondoka kule watu kwenda baharini, mimi natakikana niweko kule. Wakati watu wanaenda baharini mimi nawaangalia. mm watu pale hata kama sitapata nafasi watajua kama ah fulani kumbe hana hana chombo sasa hivi cha kwenda baharini. Mm. Atakapongua mtu atanambia babu twende. Kwa hiyo kavango zangu kama nenda kazini. ndipo niko njiani. Sasa kule ikifika ile saa 10 utakuta makundi makundi ya watu yani hawa watu 20 labda wanaenda zao pamoja mm. hawa kumi wanaenda zao yani vikundi vikundi ndio watu wanaenda zao kazini na story story mimi sasa ikawa kuna kikundi mbele, kuna kikundi nyuma, mimi peke yangu niko kati. Mm. Natembea. Sasa Kwa kuna jamaa mmoja naye kikundi chake kwa mbele huko na hoza yakatwa nyuma. Kaja pale, ah, salamu alaikum shehe. Wa alaikum salam bibi Ali, salama salama. Kwema shehe, salama. Mbona umechelewa unachelewa? Nzako washatangulia nikamwambia, ah, bana mimi leo sina naenda tu kuangalia huko kama nitapata ya boti yoyote niende baharini. Ah, vipi boti yako? Nikamwambia, ah, boti yangu naoza ni kanambia nisi nisiende. yani ndio kanishusha, kule wanaita kushusha, naweza kanishusha. Mm. Tatizo ni nikamwambia kwa kusema kwani nimemuuliza tatizo lakini nikamwona yuko vizuri nikamwachana naye. kanambia basi isiwe tabu. Wewe si mtu hatani kwenye taa? Nikamwambia yeye. Eh. akanambia mimi leo hii ilikuwa hapa naenda kwa kugombana na watu huko kama mmoja lazima akae kwenye taa wenzetu. Mm. Nikamwambia basi inshallah tuende. Kwa kupata kazi siku hiyo. Kupata kazi pale. Eh. Uh -huh kaenda zangu. Kwa kusema ukweli, nilikwenda Mwenyezi Mungu, mwache tu Mungu. Ile nyumba ambayo kuwa kule watu huwa wanachukua nyumba kuweka vyombo kukodi. Mm. ni Nyumba moja inaweza maboti matano, sita, wanaweka vyombo vyao. Mm. Mtu anakutenga kabisa chumba sehemu hii hapa boti fulani, sehemu hii hapa boti fulani. Kwa hiyo mnalipa kile chumba. Mm -hmm. Kwa hiyo kumbe katika ule bwana niliyekutana naye, mule tunamweka tuliokuwa anamweka vyombo ule bwana ya lenishusha na yeye anaeka mule mule. Mm. Kwa hiyo tulipofika pale washato wa vyombo vyao wapo pale wenyewe wanaongea wakicheka nini. Ile ndio kwa mwanzo ile boti. Mm. Na mimi nilipoingia na ule shehe wale na washato wa vyombo nje mnaonana eh, ndio tuko kama hapo sendi, pale pale tu, wao natengeza huko natengeza huko, na mimi nilipofika pale ikawa sasa wale wa, wengine wale wenzangu wakana wana huzuni hawako vizuri, yani kama ile mtu mmezoeana nini mm. Alafu kama kawaida, mimi ninapokaa sehemu huwa mara nyingi najaribu hata kama ku, walogombana mm. kuwaelezea hali halisi ya maisha mm msigombane hapa leo kwa sababu mnavua mm. kesho mnakuja kukutana sehemu benki mm. nyote mm. ni wahasibu wa pesa natakikana muibe pale mm. ina maana mtakuja kuelewana siku hiyo ya kuiba <laughs> msichukulie hivyo maisha haya uh -huh. Kwa kusema kweli nilikuwa na najaribu sana kuunganisha watu na, na, na imani kama siku moja na mimi nitakuja ku nitakuja kutoka labda kutokana na baraka za watu. Ndio. Basi nikakaa pembeni, kwa pembeni kidogo. Yule nahodha wao yupo naye na anaongea tu kama kawaida na nini. Yule alipokuja akasema, "Tazi kwa wapi za upload ya, ya, ya nje?" Hizi hapa tayari shafanywa kila kitu. Eh, tayari kila kitu. Haya, mpeni huyu stars. Kweli nikaletewa pale taa, kila kitu ni nizihakiki. Mm. Hakiki fresh fresh, ah, hizi zipo sawa sawa sawa, twendeni kazini. Kwa hiyo tukaanza safari ya kwenda baharini. Mm. tupofika kule Mwenyezi Mungu bwana. Mwenyezi Mungu siku zote hata ukikutwa na jambo baya mm. usimseme vibaya kwa Mwenyezi Mungu na wala usije ukajilaumu nafsi yako. Kubwa, nyanyua mikono kwake, mshukuru. Ndiyo. Lile baya linalokukuta ni heri kwako. Lingekukosa lile baya mm. kuna jambo la ajabu lingekukuta. Ni kweli siku ile tuenda tulipofika nikashushwa, kafunga tazamu nikashushwa, nikaka kama lisaa hivi mm. walikuja samaki wa ajabu sijawahi kuwaona mpaka leo hii. Nimevua miaka minne mm. nimefanya kazi ya kuvua miaka mingapi? Minne. Minne nikipumzika, ujue naumwa, sina hmm. likizo. Kwa mwezi huwa tunavua siku ishirini na tatu mm. mwezi mmoja tunapumzika siku saba mm. siku hizo saba tunapumzika kwa nini kwa sababu mwezi unakuwa hauturu. ukitoka moja kwa moja asubuhi usiku mpaka jioni mpaka asubuhi mm. siku zile saba ndo tunapumzika samaki wanakuwa waonekana eh sijaona uje kuona samaki kama wale kama wale ilikuwaje sasa mimi nilishangaa mm. kwa sababu wale samaki walivyokuja sikujua kama ndio walikuwa wamekuja au walikuwa chini mm. walifumka kutoka chini ya maji kuja juu mm. kwenye kile chum ki, ki cloud wanaita wenyewe mm. e, waliingia nusu mm. ushajua ile kuruka samaki eh. wakaingia kwenye mtumbwi kwenye mtumbwi wenyewe wenyewe yani na mimi nilikuwa nimelala nilishtuka kidogo nidumbuke mule kwenye maji kwa sababu mimi nilikuwa sini majukwani nimeshajifunika plastiki hivi mm. kwa hiyo katika kuingia mule wakapiga ile plastiki maana sijui nilijua nimegongwa na meli sijui hata sikujua mm. nikashangaa nilipoamka pale kama na mwengelenge kakaa vizuri kidogo nilimuona papa mm. kumbe wale samaki itakuwa walikuwepo mm. sasa ule papa akaja mm. kuja katika harakati za kumkimbia mm. akaja alikuwa ni papa mkubwa yani ile chomo, kile kinene nilichokuwa nacho kakipita kama mara tatu ukubwa wake ukubwa wake kutoka huku kwenda huku na yuko hey. Eh. chini ya kile chombo na samaki wapo wengi vibaya vibua mm. sankaona hii sasa ishakuwa nini unamuona papa kwa chini ndio yupo chini hapo na katulia sasa sio kama anatembea katulia kwa hiyo bwana baada ya kumwona yule kapiga mahesabu kama hata nikiwaita wale huyo itakuwa hatuwezi kufanya kazi. Cha mm. msingi hapa ni kutafuta namna ya kumwondoa mm. Sasa namna ya kumwondoa yule, kwanza niwaite hela alafu niwambie kama wazime mashine waje, tumtoe na pondo huyu. Pondo hujui, ndio maanake nakusikiza ile miti ya kusukumia dau mm. E, ile ndio unamsubua nayo na mgongoni, anaondoka mm -hmm. Kwa hiyo sasa kila ninalofikiria naona akilini jina samaki ni mwingi aliko pale. Mm, samaki wengine ni wale. Eh, ambao kwa wale tukipiga nyavu wale. Sasa wengine wanamfuata papa au inakuwaje? Papa si anakula pale. Kwa hiyo papa kaja kula pale. Eh, wanapokuwa hapo wengi tu yeye eh, huwa anakula mpaka baadaye kwa sababu samaki wanapokuwa baharini wakija kama vile kwenye taa huwa kuna msuguano fulani mm. unatokea. Kwa hiyo ile nini zao wanazinapotoka mm. zinamlewesha hata yeye mwenyewe baba analewa, hata samaki yote yule analewa mm. shonelewa mm. yale gamba yao Mm. Kwa hiyo sasa Biblia akishakula sana pale inakuwa haondoke mnaweza mkakane mpaka siku mbili, hata siku nzima mkao mnaye tu pale. Mm. Sasa lazima ili mfanye kazi mfanye na mnaondoke. Kawaita wale, lakini kabla sijapata wazo la kuwaita, nikasema huyu huyu lazima nitafute namna kuita ya kumwondoa mm. sababu hapa akiendelea kukaa hapa itakuja kuwa ni hatari kwangu. Wakati najifikiria vile mm. aliondoka, sikumuona mwenyewe eh, sikumuona, kaenda sijui kama kazama au katembea mbele, lakini kwa sababu alikuwa ni mkubwa sana mm. nikawa na imani huyu itakuwa kaondoka, kwa sababu alisema kiuko tu alirudi tena kwenye taa mm. wakawa wale wakishakuwa wengi kwenye taa hawaendi chini, wanakuja juu alafu wanacheza kama mduara vile mm. wanazunguka, yani kuzunguka kwenda mbele mpaka unaona pale maji yanakuwa yale machafu kama rangi hii hapa hii mm. ushanelewa Kwa hiyo nikajua hapa sasa mzigo upo, haraka haraka niwaite wale, hata mm. kama yuko njiani labda anakuja kutibua hapa, akisikia mashine anaweza akasipa mm. Kawaita basi ilipigwa nyavu moja. Walikuja wakaeka nyavu moja mm. Baada ya kuweka nyavu moja bwana, <clears throat> samaki yani ile nyavu ilivyobeba wale samaki mm. nyavu inazama nyavu inazama, jamani, mzigo mkubwa. Sasa vipi, fungulia milango watoke. Mmoja asema wasifungulie, watu watuke chini usiku, watu waingie kwenye maji mm. washuke na boya boya kubwa zile. Ukifika unafunga kila kwenye nyavu, kila kwenye nyavu unazungusha. Kwa hiyo nyavu inakuwa iko ndani ile sasa mimi wasiwasi wangu nikasema huyu ni papa yuko humu ndani ndani ya, ya nyavu. ile nyavu mm. kwa sababu haiwezekani kama labda samaki wale menyavu kama vile na inapotea tu chini mm. fungueni jamani nondo chini samaki watoke nondo tutafungua pi pigwa mzigo huu mm. ita mashua nyingine zikaitwa mashua nyingine zikaja kama mashua nne pale mm mashua nne watu wakishuka kwenye maji ni watu wengi, kila mashua ina watu 20, 18, 28, 25. Mm. Watu wengi sana wakashuka kwenye maji, nyavu ile watu wakaifuata chini, wakaizimua, wakanyanyua, wakawa wamekaa nayo. Mm. Chini pandisha, pandisha pandisha nayo haipandi. Nikasema jamani kuna papa. Mimi ndio niko katikati ile nyavu. Mm. Kwa sababu baada kutiwa nyavu si unakuwa katikati. Mm. Mimi niko katikati nikasema ndani kuna papa mkubwa sana. Nilimuona. Nilimuona mimi lakini yeah. sikujua kama aliondoka au kwa nini. Ah wewe, nikaanza kupokea kawaida ya <laughs> matusi. Mm. Nikamwambia nyinyi semeni lakini huko ndani kuna papa. Mm. Sasa ili kuwathibitisha kuna papa, ngoja mimi nitoke na hizi taa. Mm. Baba kutoka. Mm. <laughs> Sasa yule kashakoroga samaki wengi washakufa mle kwenye nyavu. Mm. Kutoka si rahisi. Hata mm. ukifungua kutoka hawezi kutoka na kumwaga labda ile nyavu ilarue utoe kila kitu, na jambo ambalo kwa haliwezekani. Na huyu papa, kwa sababu yuko humu ndani na samaki ni wengi, utakuwa kashalewa mm. wa kumuokota tu. Sawa sawa, tufanyeni bidii. Kwa hiyo hapo kuna mashua ngapi? Tano. Mm. Watu wakaunganisha nguvu, toa kamba, toa kamba. Watu wanauzama machini usiku ule, taa zinamulika, wanaangalia, wanasema papa yumo, wanamuona eh, na kalala Mm. Yaani kashaka kama kalewa vile. Ukimwangalia mwingine haraka haraka waliokuwa sio wataalamu wanasema kafa. Mm. Naambia huyo hajakufa. Si mnamuona alivyokuwa mkubwa, papa ni mkubwa sana. Mm. Yaani umashu, urefu ule mashua ni ndogo. Mm. Kuna papa fulani anaita Madoto. Mm. Machuichue mao papa Madoto. Yule papa kama sasa unakuwa na dharura, mm. anakuokoa. na mdomo mkubwa kama mlango, lakini hana uwezo wa kumeza mtu. Anameza chochote lakini mtu amazing, amazing. Kwa unaweza ukaenda pale kama unaogelea ukamshika ukamfanya hivi, hana matata. Mm. Sasa mm. papa kama huyu kumuonea tu hivi hivi ni ngumu. Sawa. Jamaa mmoja pale akatoa tasimini, akaenda kule na na setimini na zile miwani akamtasimini akasema tunapata milioni tatu mapenzi haya. Mm. Ushaelewa? Mm. Mapenzi yale. Eh, yani mm. kama anamkamata ule, yale mapenzi alikatwa milioni tatu. Mm wataenda kuuza kwa China. Nikamwambia <laughs> huyo papa unamjua unamsikia mm. huyo mm. mpaka ukinkata penzi huyo hapo huyo mm. mimi kwanza nataka niwe nimeshafika juu wakati una nkata mapenzi huyo <laughs> hapa tutatafutana hapa uh ushanielewa mm. cha kufanya ni kumbembeleza atoke mm. si tupate hawa samaki ndo saizi yetu mm. jamaa anasema wewe unajua nini wewe mvuvi wa jana tu nikamwambia basi sawa mimi mvuvi wa jana ngoja nikae pembeni mm basi watu mpaka nyavu ile watu wanaongea kwa wanafanya kazi, wale wamefunga kamba chini, wengine wanakuta kamba, wengine wanakuta nyavu, wengine nini nini, wanadoea wapate site, angalau yule papa wamfunge funge makamba mm. Yani mapenzi yale wamfunge kamba kama mpira hivi mm. Yani mapenzi ya kubo ya hapa ya ku, e, ile sio na nguvu e, mbane mm. ile bakelela hapa mm. na mkia huko mm. Sasa mimi bwana pale nikakosa amani maana nikiangalia ile mali ya watu iliyokuwepo pale mm, mali ya watu mali ya watu si vile vyombo mm. Mimi pale nilikuwa sipigi mahesabu ya mtu kwa mm. sababu mm. najua yote anayevua pale. Kwa pale tulipokuwa tukuogelea tu masaa matano. Mm. Ah, hakuna anayeshindwa. Ndani ya masaa matano kuogelea, kutafuta jua au kutafuta kusubiri msaada. Mm. Ah, kwa wale tu hakuna anayeshindwa. Mimi navurumia vile vyombo kwa sababu pale yeye atavuruga hatutaonana. Mm nikatoa nasaha sana, lakini haujasikilizwa. watu wakapakia pakia pakia, mashua ya kwanza ikajaa mm. Ndio anapunguza punguza nzigo, mashua ya pili ikajaa, wanatoa samaki eh, kabaki mashua tatu mm. Sasa jamani, ni vipi hii nyavu ili huyo hapa tumpeleke mpaka juu mm. afungwe na hawa samaki mmoja huyo ndo jamaa huyo, unajua wale wa Macronic wale akili zao zisha, zisha sheki wale kuna mm. watu <laughs> kule baharini akili zimesheki mm. huyo mm. mpaka dakika ya mwisho mm. na kutolea story anakwambia ameshavua ah, sana mabomu unajua ah, Asha? kashavua sana mabomu mabomu uvua mabomu ule kashavua sana mtu anakuhadisia mm. siku moja nilikuwa navua mabomu na, napiga bomu bwana ile naangalia hivi nikamwona mzia kaja katoka pale hilo jino lake lina shaba mm. sasa unajua ah, huyu hivi hamna kitu lakini huyo sasa kwenye ushauri wa baharini mm. akikwambia bwana, hapo kati ya mguu, sitie mguu kweli, kwa sababu ile bahari anaijua kama unavyojua mitaa Kariakoo. Hatari. Hey. Eh. <clears throat> Mimi nikasema sawa jamani, baba acha mm. wanafanya juhudi kumfunga ule papa na nyavu na samaki mm. halafu zile baada ya hapo ziunganishwe boti mbili zenye mashine kubwa kuzikumburuza mm. Hey mbona watu walirudi wanalia hmm? aliburuzwa kama hapa na kule kona kule kipande kirefu yani tuseme hmm. kama nusu kilomita mita mia tano fulani eh. Habari tunajua Mm. Mashine zinavuta kwa moja, boti tatu zinavuta. Mm. Yule sijui alikuja kuamka. Maana ukitembea hivi si pumba lile na kwenda nyuma, mm. akaja akapata nguvu akajiuliza huku wapi mm. sijui hata alifanyaje, maana sijui kama zile kamba zilikatika au zile kamba zilifunguka au tu aliamua tu kama mimi ngoja mfanye kwanza niangalie ni nini hichi mm. kwanza boti zote zilisimama kama hazijawahi kutembea, ile moja kupiga tu hivi zote mm. zilisimama watu mwenyewe watu wanajiacha kwenye maji. Sasa umemchukua ulikuwa mtoa umemleta hadi huku, afu kulikuwa kumebakia sehemu ndogo tu maji madogo mm. ambapo labda ingekwenda kama yani kama hapa na barabarani mbele kule ingekuwa tayari amefanikiwa. Hata kama ingeondoka pale basi ingekuwa anapewa. yani ana anagusa gusa chini ndio kupewa. Mm. Kwa kusema ukweli ikawa ni hasara. Maana samaki nyako ilichanika chanika, maboti yale yaligongana gongana, watu wengine waliumia na yeye akaondoka zake. Alichana nyavu akatoka au hey. Eh. mwachia bali. Ah, ah, ah mnaachia tena hapo yule kashamka watoto ikaribia unyavu. Mm. Hakuli lakini sasa ile kishindo chake tu yule akipiga pezi moja hivi na mm. kutupa mbali sana akatuboa wewe unaogelea. Na nyewe wavuvi hamna huruma. Huyo papa ndo anawaokoa ukiwa baharini lakini mnamvua nyewe mkamla. Ah, ah, si analiwa ni kitoweo yule. <laughs> sasa nyie awali anawaokoa. Ndio maana tukamla sisi. <laughs> Shanaelewa ndio maana sisi tunamtafuna. <laughs> Aka, akakata akatembea. Eh, tulipotoka kule sasa kuja kule eh, Zengwe sasa matajiri. Eh, mashua imebomoka sije prodi zimemwagika watu wame. Eh. Ah, mambo ya nini bwana tungemleta hapa yule. Kwanza wewe ndio ungesimama kipaumbele kumuuza. Mm. Tungemleta. Lakini ndio hatukumleta sasa tumepata hasara. Tuache apite. Mm. Kweli nikavua kama wiki mbili katika ile boti ndio ikaja kampuni moja. Mm inaitwa inaitwa Danji Danji Spin ni nini, inatoka Kenya mm. Kenya, inataka kuja kukodi ile boti <clears throat> ili twende tukafanye kazi Kenya mm. Mimi nikarudi nyuma, nikavuta picha ya nyuma, nikasema safari moja uanzisha nyingine. Mimi hamu yangu ni kwenda mbele katika maisha yangu. Mbele kwa maana niende mbele, yani usirudi nyuma, usirudi nyuma mm. Nitakaporudi nyuma nirudi na mafanikio. Ndiyo. Sio kama niende niseme ah mimi narudi. Ah ah. Kweli Mwenyezi Mungu akajalia ile ishu tukachukuliwa tukaenda kutengenezwa pasipoti za temporary tukaingia. Mm. Katikati hapo kuna mpaka wa Kenya na Tanzania. Mm. Wa baharini hiyo mipaka inakuwaje? Mpaka upo ukifika tu yani kwamba baharini hapa mwisho hapa huku huku huku. Eh, hey, kuna mpaka kabisa kama ukifika yani ukitoa chombo na namba za Kenya zikavua hapa Tanzania kinakamatwa. Mm. Ushanielewa? Na ukitoka Tanzania Kenya ndo wanakamata. Na Kenya ni washapu sana kukamata vyombo vya Tanzania. Ushanielewa? Mm. Ni Nikawa haraka sana afadhali hata wa Tanzania wanaweza kawacha tu mpaka wazungu wale wanaotoka Kenya wakaja zao pale mpakani wakavua. Sasa na mpaka ule mimi nadhani baada ya serikali wanaojua labda ni wavuvi. Mm. Lakini hata hawa watu wa nini sijui serikali za mitaa sijui hawajui kwa sababu huyo mvuvi mwenyewe kuna tubo ya moja maalumu ambalo kwa liko mbali sana. Mm. Kwa hiyo yeye yule mvuvi mvuvi anasafiri kilomita mbali kutumia nyota. Mm nyota iko angani, lakini anajua mimi nikifuata na nyota ile pale mm. mimi mm. nafika Tanga nyota. au nikifuata nyota ile pale mimi pale nafika upo hapa Dar es Salaam, anajua tu kama mimi nyota ile pale mm. nilenge tu nyota ile pale, mimi nitafika Mtwara, Msumbiji au Seychelles. Watu wanasafiria nyota, kwa hiyo ana boya lile wewe ukianza kuvua siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mm. lazima unajua kama hapa nilipo na lile boya nilikokuweko mpaka ni huu hapa sasa nyota kwenye kusafiria nyota ni kwa kuiona au kuna kitu kingine kinatumika? Unaiangalia tu nyota. Ukishakuwa nahoza. Mm. Unaiangalia nyota. Alafu unaipimia. Eh, unajua unapita chini ukiifuata nyota kwa juu. Tena wala huifuati kama unaenda huko unaifuata. Mm. Ah, wewe unatembeza tu chombo chako. Unaweza kaenda hata hivi lakini hata ukalala. Ah, lala chombo kinatembea wewe lala. Ukiamka unaangalia tu nyota. Ah, nyota kumbe imekuja hivi. Itakuwa si wewe. Peleka hivi. Basi unailenga nyota mm. moja kwa moja inakupeleka. Sasa nyota ikipotea angani, nyota kusafiria nyota kwenye kusafiria mm. ukisikia mtu anaondoka anasafiria nyota lazima anaipimia kama safari yangu mimi nitaondoka hapa muda fulani mm. mpaka muda fulani mm. ile nyota haizami ile wala haipotei mhm mm okay, tukaingia mpakani wa Kenya na Tanzania mm. kuruka tu mpaka situkatiananga nanga hapa sehemu ya Kenya mm tukatia nanga pale tukashata zetu tukatulia lakini tuko wapi Kenya chombo wapi Tanzania mm. tumekaa maana pale tumefika kama saa tatu tatu saa saba saba hivi mm. saa saba usiku tukasema hapa kwa hapa mazingira hapa yalivyo mimi natoa ushauri hapo mm. kwa mazingira hapa yalivyo hapa kuna samaki mmoja kuna samaki hapa wanaitwa mishe mm. mizia midogo mm. hapa tuki, tukiwasha taa hapa tutaipiga mingi sana mm. tusiingie hivi hivi tunaenda ugenini mm. kweli wakanisikiliza zikatiwa nanga mm. kwani hata ilichukua robo saa mm. askari kama wote askari wale wa majini wa Kenya wakaja pale wakatuzingira eh mikono juu bunduki zinakokiwa nini jamani nini mbona mnatufanyia hivyo mm. ehe na Kiswahili chao kule eh eh eh leteni habari nyinyi ni, ma, ni Watanzania? Eh, si Watanzania. Eh, vipi? Tukajieleza eh, kivipi? Leteni karatasi. Makaratasi yakatolewa Tushapa makaratasi yale kama tunaingia Kenya. Okay. Na sisi kila mtu ana pasipoti yake. Kwa hiyo tuingie sehemu moja inaitwa Vanga. Mm. Vanga tukifika pale tukagoz, kagongwe. Mm. Zipelekwe zigongwe. Zikishagongwa tuendelee na kazi, tuangalie tutakuwa Vanga au Shimoni. Mm. Hapa kuvulika baba mm. msobe msobe na karatasi zetu juu mm. na chombo chetu. Sasa pale nikaona mm. sasa kwa nini sasa, ndo kwanza tunaingia na mimi hapa timing yangu kuwa nataka niache kuvua mm. yani timing yangu kuwa tukae pale nijue mazingira, niachane na habari ya kuvua kuvua, niangalie mambo mengine mbele mbele. mm -hmm. Basi asubuhi ikaja ile kampuni, wahindi wakaja, tukakaa, wakakaa na serikali, wakaelekezana, ah, sawa, kumbe dokumenti zote anazo, tukaruhusiwa tukakaa pale kwenye pale kijijini Vanga mm. tukaa sasa, ndio tumefika pale. Ni boda bado, e, yani pale ni sasa ni boda mm. lakini kwa Kenya tuko Kenya mm. ambapo kwa zamani boda ya, ya Kenya na Tanzania mm. zilikuwa na distance katikati. Sasa hivi ziko sehemu moja, unatoka nyumba ya Tanzania unaingia nyumba ya Kenya mm. ziko sehemu moja kama hii Ushanelewa? Yeah. Zamani zilikuwa unaondoka kutoka pale boda ya Tanzania lazima upande gari nyingine kuifuata boda ya Kenya. Mm. Sasa ukiwa Vanga boda ya zamani ya Kenya ndio ilikuwa mko sawa sawa. Mm. Kwa hiyo pale kato tuko tunapiga kazi. Piga kazi mimi lakini nasoma ramani ya maisha mengine. mm. Wahindi wanataka kufanya kazi. Baada ya siku ile, siku ya pili, siku ya tatu, ikaja kuitishwa mkutano kati ya kampuni na sisi wafanyakazi. Kwanza pale inatakikana samaki ni wa mishipi, mm. samaki wanaotakikana tukaletewa pale aina mm. Asilimia kubwa ukiangalia kwenye ile nini yao ni wa mishipi mm. Kukutana nao kwenye nyavu ni kama bahati mbaya kwa hiyo sasa hapa itabidi mimi naongea kwa Kiswahili, jamaa naambia kwa Kiingereza. Mm. Hapa itabidi mtuletee vitendea kazi. Mm. Ili tufanye kazi. Mupate samaki tupate pesa. Mm. Ehe, sawa. Ehe. Muhindi pale kaka. Unataja, mimi nataja, jamaa namtajia kwa Kiingereza na yule nani anamwambia yule Muhindi kwa Kihindi. Mm. Muhindi alikuwa anaitwa Danji. mm -hmm. <laughs> Muhindi alikuwa na tumbo. Mm. Unajua ile tumbo? Mm. Hiyo meza yake lazima meza iwekwe hapa ndo aweze kuandika. Na hajui Kiingereza wala Kiswahili, anajua Kihindi. Danji huyo. Mm. Sasa mimi nikamwambia yule jamaa tunataka stili. Kwa sababu samaki wanataka ni kingfish na wale wanaita nini wale mzira. Mm. Sawa, ni samaki papa wale samaki yu, big fish, fish, sijui nini nini nini. Sasa wale kuwavua kwao mpaka uwe na stidi, tuletee stidi mm. ya akaandika pale stidi tulete ndoano hizi, lete hivi, lete hivi. Sasa katika kuleta stili akaleta waya wa dirisha <laughs> Sasa stili ilikuwa stili samaki, stili nini na waya wa dirisha hapo sijaelewa. Stili ukenda duka linalouza vifaa vya uvuvi ukisema stili ni lazima utapewa stili ambayo ikoje? Iko kama kama mshipi eh, wa kuvulia samaki mm. lakini ni stili mm. unaunganisha na mshipi na ndoana mm. kwa hiyo ukitia ile samaki ya kila hawezi kukata kwa sababu ni stili okay hapo ina chuma fulani eh, eh ni chuma fulani eh. Sasa yule bwana akaleta waya wa dirisha mkubwa mm. <laughs> yaani kama mita sijui mita 500 uh -huh. waya wa dirisha na waya hizi waya zinazosukiwa dirisha hizi mm. nazoshukiwa zile nini za dirisha. Sasa ule alichukua kiwandani mzima mzima mm. <laughs> alipokuja alipokuja nao bwana, ndio sasa hapo gari imekuja imeleta vifaa, naye mwenyewe Danji yupo Ehe, tayari tayari tayari. Sasa mimi naona ninashuka lile. Haya jamani, jamani, njoni mtaalamu wetu wa Kiingereza yule yupo na wale wapo na wapo wengine wapo, tunapeana ushauri. Ndio mimi nazungumza, kwa sababu mimi nazungumza tu chochote, nikiona kama hanielewi na namtilia na lolote lile la mbovu mm. watu wanacheka na yeye anacheka, si anielewi? <laughs> Basi bwana, nasubiri stili mm. kwa sababu stili ndio muhimu. Watu wote pale hawezi wakenda barini bila stili mm. lete stili, asema lete stili mm. <laughs> naye anasema lete stili mm. nikamwambia tunataka stili na yule mm. naye anamwambia kwa Kiingereza, anamwambia kwa Kihindi, akasema ipo mm. Yaani huyu jamaa kama yule akatwambia sema ipo huyu mm. haya ilete naletwa kwenye kiroba. Kasema yes, eh, stili hii inafunguliwa ni wayawadirisha watu walicheka wakaanza kutoka. Sasa Danji yule akakasirika, yeye anajua siku zote kama watu akija yeye wanamcheka mm. kwa vile alivyoumbwa, maana yuko kama kitonge cha ugali <laughs> Ehe. Halo. Dandi upo kwenye kama kitonge cha ugali. Yes. Yaani yeye yuko <laughs> stili <laughs> stili yenyewe inaletwa na Danji inaletwa na nani? Danji ndio kila kitu yeye ndio bosi ndio ndio ndio bosi mwenye kampuni naye ndio anaenda kuchukua, hataki kuibiwa. Eh. Shanaelewa. Uh eh? -huh. Sasa yeye hajui Kiingereza wala Kihindi wala Kiswahili, anajua Kihindi. Kwa hiyo ana mtu wake wa Kihindi anamwambia stili iko hivi na sisi tuna mtoto wa Kiingereza mm. sisi tunamfahamisha Kiingereza wa Kiingereza anamwambia yule wa Kihindi mm. wa Kihindi yeye akisikia ah, kwa Kiingereza anamwambia kwa Kihindi yule danji mm. na danji hantumi mtu anaenda peke yake peke yake basi akata stili waya mm. sasa danji vile alivyo alivyombwa mm. na ile stili waya ileta <laughs> watu wakatoka wakatoka nje wakawa nacheka <laughs> <laughs> walipotoka nje danji pale kapata hasira mm. unajua mm. mtu akiwa mfupi <laughs> na hasira mm. alafu mweupe alafu mnene ah, kazi ikaingia mdudu Uh -huh. Kwa nini wanicheke? Sasa bwana Kiingereza na bwana Muhindi yule anaongea Kihindi kapata tabu kumtuliza yule. Mm. <laughs> yeye huyu wa Kiswahili ni bwana mwelekesha yule. Hawa hawamcheki yeye, wanacheka East hii stili aliyoleta hii ya kuvulia samaki mm. sio yenyewe mm. ngoje kanunuliwe dukani, watu wakaenda kanunua, akamwonyesha stili ndio hii. Sasa mm. umetuletea hii vipi? <laughs> Sasa pale akisema vile, anamwambia angalia hii tufungue hicho kitambi uitie huko. <laughs> Sasa pale watu wakicheka, yeye anaona <laughs> basi yule bwana kwa kusema kweli akataka kama kama tutaendelea na kazi mm. tuhame pale twende Shimoni. Mm. Shimoni kwa kusema kweli watu wakagoma goma. Ambako Shimoni anakuwa hayupo inakuwaje? Shimoni yule hawezi kuja, sijui hata kwa nini. Kwa hiyo kuna wa, watumishi mm. wa ile kampuni kwa sababu ana magari mengi. Mm. Tunalitoa kila kitu kwenye gari, mabarafu mm. wanaleta pale kwa ajili ya samaki. Gari ya barafu inalala pale. Mm. Sisi tukirudi unapima kilo zako samaki uliopata unapeleka kwenye gari. ikija gari inaondoka, gari nyingine ipo. Mm. Unajaza kama hivyo. Watu wakagoma kwenda kugoma kwenda kama wiki hivi, ikiwa gari zinakuja pale kuchukua, lakini danji haji, watu spare vifaa hawana, naye hatoi hela kununua mm. na sisi hatuwezi kutoa hela yetu kununua, alafu tukampa yeye samaki yeye ana tulivyokubaliana ni kuwa atoe vifaa mm. chakula sisi tukimuuzia samaki kwa bei ambayo kwa ni ya kuelewa, yani ambayo kuwa yataiarizia, ushanielewa mm atuletee petroli, atuletee petroli kwa ajili ya kwenye baharini, vifaa vya mishipi nini nini nini, yeye yeah, atakuwa na bagini bei mm. Sasa na bei yake aliyotoa kwa pesa ya Kenya, sisi tukipiga mahesabu ya Tanzania ni kubwa sana mm. ushanaelewa tukaona ni sawa tu, si kila kitu anatuletea si kazi yetu kuchukua vitu kwake, si kwenda kufanya kazi. Tukija bei yake anatuletea, hata kwa Tanzania sisi hatupati samaki tunapouza mm. kwa bei aliyoileta yeye. Mungu akajalia kaje kaingia kipindupindu Yaani Mungu akajalia. Eh. Yaani kipindupindu Mungu kajalia. Mungu alijalia. Hakuna kitu chochote kilicho kinachotokea chini ya ardhi bila amri ya Mwenyezi Mungu. Mm. Juu ya chini ya jua, juu ya ardhi, hakuna mm. kitu chochote. Mm. Ni jaala ya Mwenyezi Mungu. Hata mm. kukitokea harika, kimbunga, mafuriko ni, ni jaala ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kajalia. Mwenyezi Mungu akajalia kikaja kipindupindu pale. Mm. Ushanaelewa? Katika watu waliopatikana na kipindupindu kikali mimi ni mmoja wapo. <laughs> Nilitokea kwenye tundu ya sindano. Mm. Mwenyezi Mungu mwenyewe bado alikuwa anapenda mimi nikae. Mm. Niyaone aliyopo duniani. Kwa sababu sio kama wewe umenusurika kufa useme ah, Mwenyezi Mungu ananipenda. Sio kama kakuacha anakupenda, hapo wengi anawapenda. Mm. Kakuacha uyaone, ujionee kama wewe umenusurika kule lakini bado ngoma mbichi. Kushanaelewa? Mm kukoswa koswa lazwa mpaka mimi kupelekwa sasa hawa katika wale wanaobaguliwa hawa temoto wanarudisha namba wekwe huku maana ilikuwa kipindupindu cha kukata na shoka mm. sio cha mchezo mchezo hichi cha Simba na Yanga hili kilikuwa cha kukata na shoka hoi hoi hoi hoi mimi shatengwa kabisa kule watu wanasubiria tu hatima mm kama zari mwanangu, nikaja nikachopoloka, nikaja nikapiga chipiga chafya chafya chafya chafya chafya, nikahamishwa kule, nikaletwa huku, ndipo kwa wingi kweli nikaja juu. Nilipokuja juu nikamfuata jamaa mmoja, nikamwambia ndugu yangu, sikiliza, mimi kama mimi hapa kukaa mazingira haya siwezi tena. Kikubwa hapa naomba nisaidie. Nime nilikuwa nasikia, maana mimi mimi hata kama tutazungumza na wewe mm. unaambia bwana Marekani sehemu fulani, kuna jamaa mmoja anaitwa fulani fulani kwao ni sehemu fulani, basi hilo lishaganda. Siku wote nikikanyaga Marekani lazima nitamuulizia mm. Ushanielewa? Eh? Ndio. Ehe. Kwa hiyo nikamwambia nilikuwa nasikia na ndugu zangu mimi Mombasa sehemu hmm. moja mm. inaitwa Bamburi mm. Je, nitapata mtu akunipeleka anekujua? Sasa wakati nazungumza vile, kuna jamaa kakaa hapa kashakula unga kalewa Akaniambia mimi napajua ni kwetu pale mwanangu, sasa vipi utanigaramia nauli? Nikamwambia mwanangu, kila kitu juu yangu. Mm. Unasemaje? Akasema hamna noma, njoo. Akanishika mkono akaniambia ule hajui chochote ule mwanangu, mimi nakujua Bamburi pale kembeni pale. Nikamwambia hapo hapo na sijui kama ndipo. Mm. Akasema mimi nikishafika sehemu lazima niulize Mpemba wapi? Nikishapata Mpemba huyo awe ni Mpemba mzungu, Mpemba Makonde, Mpemba na, ataelewa tu nitakachozungumza mm. Akaniambia mimi napajua, nikamwambia sawa. Sasa kwa hiyo gari sinaiona ile gari ndio ishara hapo muda saa kumi na mbili gari mm. kule inatoka saa kumi na moja saa kumi usiku inatoka kule mm. inaenda Mombasa mjini ikifika kule kama mida saa sita saa saba saa nane mm. inafika kama saa nane hivi Ikifika ile inalala na kule Mombasa nako kuna gari inatoka kama mida saa moja moja kuja huko. Kwa hiyo mm. ni mbili tu tunapishana, ikienda herudi, ikienda herudi. Tukakate tiketi kweli, kwa sababu yule aniteja ngena, nikamwambia yule jamaa hivi, bwana yeye, eh, mwanangu mimi nataka tiketi siti. Mm. Unaona ninavyoumwa eh, naenda hospitali Mombasa, lakini sasa mpelekaji wenyewe ni huyu ndugu yangu, si alivyo. Kwa mm. nakupa hii pesa, usinikatie tiketi moja Mm. Ni afadhali hata kama huyu kanikimbia, wewe utachukua nusu hii pesa na mimi nipate nusu, itanisaidia kuuliza uliza mbele huko. Mm. Akanielewa. Sasa mwanangu usishona shati papale. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Akasema niachie basi kidogo nikapate. Mm. Ngambia sasa hivi umepata sana utakuja pata alafu ulale sehemu usiamke. Mm. Mimi nitakosa mtu akunipeleka. Subiri leo twende tukalale wote kule geto kule. Mm. Alafu usiku nitajua kama nitakupa utapata, ile asubuhi nitakuamsha, hata maji nitakumwagia Mm. Sawa sawa, tukakubaliana basi apate mbali na mimi. Kasha na wake akuvuta. Asubuhi kukacha, usiku ule nikampa akavuta kidogo, akasema kama simalizi hichi, ngoja nitaweka. Asubuhi nikamwamsha saa kumi ile mm. mwagia mwagia maji kweli, akaenda kaoga kweli, kachoka choka, na mimi nikajimwagia maji, naumwa yani ninavyoumwa mm. yani nguvu sina mwilini nguvu sina hata kidogo yani nikitembea hapa na pale lazima nikae kwa hiyo nikajibonza gari inapiga piga honi pale tukaenda tukakaa kwenye siti haya safari ikaanza mpaka saa nane tuko Mwembe tayari Mombasa huko Mombasa mm. mjini Mwembe tayari mm. saa nane saa tisa tuko Bamburi mm. kwa tabu tabu ya magari ilikuwa mm. tuko pale Bamburi pale kembeni Sasa nikina kazi ya kutafuta Wapemba sasa yule nilipokuwa na, na nimeshuka pale bambu, kule Mwembetani nikamwambia sasa tunaenda Bamburi, tukifika tunamuelezea tunamuulizia mzee mmoja Hamisi Mpemba, mganga wa kienyeji mm. Basi bwana yule tukaenda mpaka Bamburi. Kufika Bamburi tuliposhuka stendi, baada ya kumtafuta mtu mm. mwenye akili zake timamu alimtafuta teja mm wateja pale kituoni kumuona wakasalimiana hai hai babu vipi babu si tuna shida tunamuulizia mzee mmoja mpemba mganga mm. basi teja mmoja aliruka akasema namjua huyo huyo namjua babu huyo anakaa juu kule sasa kule nyumba nyingi asilimia kubwa ni vichochoro mm. vichochoro vichochoro kwa hiyo sasa akasema ni huku kwa hiyo pale akatoka yule jamaa alisema anajua mbele, yule ananipeleka mimi mbele yake, nyuma yake. Mimi nyuma ya yule ananipeleka na nyuma wakaja wengine wawili. Mm. Kwa hiyo safari ikawa tunapelekwa kwa huyo mzee. Katembea kipande kizuri tu. Kufika mbele akasema ah, sio huku ni kule stendi chini kule mbele. Mm. Kwa hiyo sasa tukarudi. Wale wawili wa mbele wakawa mbele, wao wale wa mbele wakawa nyuma. mm -hmm. Saa kumi kumi na moja vichochoroni tu napitishwa vichochoroni tu na kibegi changu kidogo mpaka baadaye tukaja tukapita uchochoro mmoja akasema ni pale mzee mwenyewe akipemba ni yule kakaa kwenye kiti fulani hivi mzee mmoja mm. Sawa wakawa wamesiwa nishia kama kule. ndo na yule ndio mganga alafu mpemba. Ndio yule pale. Akasema ndio yule pale. Kwanza basi twendeni tukamuuliza akisema ndio yeye ni mpemba. Akisema tu yeye ni mpemba. Tabia nyika zenu imeisha. Sasa ikawa mimi niko mbele wako nyuma, sasa nakuja taratibu taratibu kwa naongea ongea. Sasa mimi nilipofika pale, salamu aleikum, aleikum salam, vipi hali, salamu kwema, kwema. Naam, karibu inshallah. Bwana, mimi nauliza na shida, nauliza naambia ya eh, shida yako, nikamwambia shida yangu, namuulizia bwana mmoja. Huyu bwana jina lake anaitwa Hamisi Mpemba mm. akauliza unamjua ukimuona akaambia wallahi simjui mm. humjui wewe mpaka unimuuliza ulikuwaje nikamwambia mimi nimefahamishwa tu mm na yeye sasa nitakapo sina shida na yeye yeye nitakapomuona ndo nitamueleza maelezo yeye ndo atanifahamisha kwa huyo mlengwa mm. akanambia basi karibu karibu kae mm. kwa hiyo Hamisi Mpemba utakuwa umefika sasa kwa huyo mwingine simjui, sijajua nani. Basi nikasema bana John bana, wale wakasogea, nikamwambia bana, huyu ndo yeye Mpemba. Mm. Kwa hiyo mimi najihisi kama nimefika, lakini hadi yangu Tanzania nilikuwa jela. Mm. Sasa ehe, nyinyi nikapa hamsini shilingi hamsini ya Kenya, ya Kenya wakiangalia angalia watu watatu mm. nikaongeza ishirini sabini sawa asante bwana sawa na yule pale sasa nikakanya nikamwambia sasa sasa hivi ni saa 12 vipi akasema mimi nafika mm. mimi naenda zangu huko majengo kwa shanguma mdogo sijui akaeleza eleza maelezo pale yeye aliyokuwa nyoki nikaona sawa nikampa mia na hamsini mm. ya Kenya basi sawa bana asante asante sana usijali nitakutembelea au ukija kachana sasa pale bwana akanambia karibu nikakaa barazani akanambia ehe unatokea wapi? Nikamwambia mimi natokea Pemba. Wewe Pemba hewa eh, wapi? Nikamwelezea pale ninapotokea. Mm. Akasema wewe ni mdogo ndugu yangu. Wewe si mtoto wa fulani, baba yako si fulani, mama yako si fulani, na mimi mamangu fulani. Eh, wajua hili. Mm. Ni ndugu yangu. Wewe fulani akaita mtu watoto wake ndani wakaja wakachukua mfuko ule kuingiza ndani, tarisha ni maji ya kuoga. Eh, yule kila mmoja akapa kazi yake pale kawa nimefika kidogo akaja na mwingine akafahamishwa ah, huyu ni mjomba wangu mimi kwa hiyo pale nikapata wajomba sehemu ile pale sasa kwa kusema kweli maisha enda kabadilika mimi baada ya kufika pale nikawakuta wana shughuli tofauti tofauti mm. pale niliwakuta watu watano niliwakuta watu watano watu wazima mm. ambapo hao kwa ukiwachanganya wote ni ndugu mm -hmm mama mama mtoto wa shangazi, mtoto wa mama mkubwa ama mtoto wa mama mdogo, mtoto wa dada, mtoto wa, wa dada, ushanielewa vile eh. Kwa hiyo pale wameishi kama ndugu, lakini kila mmoja na shughuli yake. Huyo alinipokea alhamdulillah, anatimiza hata nyumba tatu mm. kajenga kajenga nyumba tatu, ana vitegetega uchumi vingine. Huyu ambaye kwa nilikwenda kumkuta huyu mm. mwanzo Mwingine alipokuja ni meneja soko la kubwa mm. ni msimamizi meneja msimamizi wa mule ndani usafi nini nini pale soko kuu la pale Mombasa. Mm. Mwingine ni afisa mitaro afisa mitaro kibidi. si sehemu ya manispaa lakini sehemu ya mitaro, yuko manispaa mm. afisa msimamizi mitaro Kalo maji machafu. Ah, okay. Maji yeah. mm. mwingine wewe huyu bwana huyu wa kwanza huyu shughuli yake mganga mm. wa kienyeji mm. alimfuata mwingine mganga mm. mwingine kajiri watoke hotelini ni bwana shamba mm. bustani kwa hiyo kila mmoja ana shughuli yake wanajishughulisha sasa katika wote amini popanda mwenye anayemiliki makazi ni mm. huyu mmoja huyu bwana mwenye nyumba tatu huyu wa pili huyu bwana manispaa yeye alipata pesa zake huyu bwana huyu akamwambia kwa hiyo kama ushapata pesa hizi na mimi natoa hizi hapa tujenge nyumba. Kwa hiyo ikawa yule bwana nyumba yake ni shirika na yule. Mm. Yule ndio anakaa mule na pande mmoja wapangaji. Yeye anakaa nyumba moja nyingine mbili kazipangisha. Mmoja huyu wa hotelini katika maisha yake ni kuwa <sniffs> anafanya ndio huyu bwana akampa sehemu kama. Mm. Kwa hiyo yeye na yeye ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa anapiga jeki wale wenziwe mmoja yeye na yeye mwenyewe kama kujitegemea. Kwa hiyo maisha alinikaa cheki, nikasema hata kama nimekuja hapa, hawa shughuli zao ni tofauti kabisa na mimi. Mm. Hapo shughuli yako unaifikiri? Pale ndio nimekuja ni mgeni, naanza maisha Kenya. Mm. Kwa hata ujui ufanye shughuli gani. Eh, lakini mimi ninapokwenda sehemu ni kuwa kwanza sikurupuki tu kusema labda kesho naamka naenda kwa nimeona nyumba inajengwa naenda kuangalia zege. Mm. Kwanza nasoma nyinyi mna shughuli gani? kwa sababu mimi nina imani kama hakuna shughuli duniani inaonishinda. Leo hii hapa tulipokaa hapa, ukiniambia bwana tugange, mimi nitakwambia wewe tu weka sehemu tuweke kilinge na mimi ndo nitakuwa mganga mkuu, wewe utanifuata, wewe ndio unishauri. Aha, <laughs> ushanielewa? Mm. Lolote. Kwa hiyo nilipofika pale nikaa nasoma la ya kati siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, nenda zangu kuswali nikirudi, kuswali nikirudi. Kufika pale <sniffs> nikaanza kwenda bichi yule mmoja yule katika shughuli zake anauza samaki, ana bonde bichi kule, ana ma, ma, mtumbwi mtumbwi madau madau yake, watu wanaenda baharini, akija anachukua samaki mwenyewe na supply mahotelini, ushanielewa? <coughs> Sasa mimi moja kwa moja nikalenga kule, kama mimi nisende kuvua, kwa sababu pale ni bichi, public beach mm. Bamburi beach inaitwa hiyo, ni maarufu sana pale, yani ni, ile ni bichi ya wananchi kama vile Koko bichi mm. haina kiingilio lakini imekucha kuliko hizo ambazo kwa zina nini kiingilio Kwa mimi nikasema hapa bichi, hapa ni wapi? bichi Mimi hapa nifanye juhudi nimpate mzungu ili niondoke zangu Ulaya. <laughs> mzungu wenyewe wa kike wa kiume? Wa kiume, wa kike wa kiume mimi nitamfanya nini? <laughs> Inawezekana. <laughs> wa kike. yani wewe mzungu. Eh, hey, nikae bichi. Mm. Mimi nikae bichi ni wa bichi boy. Unaona akili ya kwanza hiyo. Mm. Lakini akili ya pili nikaja kusema mm, pichi sawa niende lakini huku niangalie kazi mbadala. Mm. Mimi sinipiga maji mwanangu, mm. bichi nini everything. Mm. Mimi hapa ni lazima hapa. Maisha hapa kwanza easy. Mm. Ukipata mia mm. ah, mwanangu wewe mbona uko mbali? Ushanelewa? Kwa hiyo siku mimi nizikusanye hizi alfu alfu alfu alfu alfu nipate elfu sitini Kenyamani. Mm. Wewe Tanzania mbona lazima kikishoka najipigia mahesabu hapo. Eh, hey, sehemu ambapo hela yake iko juu ni lazima ndio sehemu ya kujitahidi kufanya kazi ili ukaenda kule utumie. mm. mm. noti moja hela za kutosha. Watu wote wana, wanaanguka kule. Mm. Ukiamua kuwa kuwa kuwapa mambo. Mm. Ushanielewa? Kwa hiyo ikawa sasa napima maji na mchanga. Sasa angalia akili ya binadamu mm. katika upeo. Hapo nyuma mm. pale huyu mama ni spa ni mganga nyumbani kwake ana kliniki. Mm. Huyu mwingine wa spa ni mganga nyumbani kwake na yeye anaganga anaganga na watu wake anawaganga. Mm. Huyu anauza samaki na ni mganga nyumbani kwake ana kliniki. Mm. Kwa hiyo yule bwana yule na yeye ndio international kwa sababu yeye ana ukumbi na chumba. Yote kachanganya ni kilinge. Yupi? Yule wa kwanza, huyu mwenye makazi. Mm. Kwa hiyo wote hawa wanafanya shughuli zao za kujipatia riziki lakini na uganga wanafanya. Wanafanya. Kwa kweli wa uongo. Uganga kwa kusema ukweli mimi, mimi katika nini yangu katika waganga mia moja unaweza kupata wa kweli watatu tu. <laughs> mm. Ushanaelewa? Eh? Kwa sababu mara nyingi watu wanazulumiwa na waganga kwa sababu hawajui tatizo walilokuwa nalo. Mm. Ushanielewa? Mtu anaweza kuongeza hajui tatizo lake nini. Tunaweza kwambia mambo yangu yanaendelea vibaya. Una mambo gani? Ukimuuliza wewe una mambo gani? Yanaokwendea mm -hmm. vibaya. Hajui hata mambo yake yanamwendea vibaya. Biashara zangu haziendi. Tofauti na zamani. Zamani ulikuwa unaleta vitu vizuri ndio maana ukauza. Sasa hivi wewe unaleta una nini dukani? Mtu anasema mambo yangu mabaya hayaendi. Duka zamani ilikuwa kubwa, sasa hivi vitu vichache muhimu yote hana. Mm. Kwa hiyo sasa pale unapokwenda kwa mganga na yeye yule ni mkiumbe wa Mwenyezi Mungu. Mm. Ana hekima na busara. Halafu pia ana riziki yake. Na riziki yake yule haizi kaja tu. Lazima ipitie kwa mtu ndio iletwe. Mm. Sasa Mwenyezi Mungu ili apate ile riziki yake na akiwa akiwa yuko kwenye buruji yani anaburudika. Mm. Ni lazima wewe Mwenyezi Mungu akufikishe kwenye ile lengo lako. Wewe utakayekwenda kule. Unaweza ukasema mimi nilikuwa sipati usingizi, lakini ah, bwana shehe baada ya kunisomea dua nimelala. <laughs> Kumbe siku hiyo umechoka. <laughs> Ushanaelewa? Mm, nakuelewa. Eh. Sasa hapo nyuma mm. wakati wale wale bana wanafanya shughuli zao mm. walikuwa wana tabia kutegeana mm. halafu sasa kule nyuma nilikotoka mm. nyumbani kwetu huko mm. mzee wetu sisi alikuwa pale, yani yule babu yetu sisi mm. alikuwa ni msuluhisho wa mataifa, yani kwa vijiji mm. kwa mtu mmoja mmoja, familia, vijiji alikuwa ni msuluhishaji, msuluhishaji na tatizo lako mm likiwa tatizo lako ah, hili tatizo bwana, tumwachie Mwenyezi Mungu, basi mwachie kwati Mwenyezi Mungu, sio kazunguka hata hapo nyuma mm. bwana, hili hapa hili hili ni Mwenyezi Mungu na mtumewe na kitu fulani una fulani, ujue ni hivyo hivyo. ushanelewa mm. huko mm. tulikotoka. Mwenyezi Mungu alimpa pawa hiyo mm. amrehemu aliko. Kwa hiyo sasa wale mabwana katika ile historia ya wote wanaofanya vile mm. wanachukulia kama wametoka pale kwetu ambao kuwa wao wote wale ni mjomba wao mm. wale kule watu wote yule pale ni nani mjomba wao kwa hiyo sasa wakawa wamewekeana question mark. Mmoja akikatiza kwa mwenzao akimkosea, mm. anamfanyia hivi, anamnyunyizia, anamnyunyizia kwa maana si ndo anamsijana anamroga sijana anamfanyaje? Mm. Kwa hiyo akawa anakosana mara yaani kwa mara wao kwa wao, ndio wanakosana mara kwa mara, maelewano hayapo. Mm mpaka naenda mimi, mmoja huyu haongei na mwenzie na mwingine na yeye akikaa naye ukimweleza, kwa sababu baada ya kufika kwa yule siku ya pili, mmoja akaja akaniomba akasema, wewe ni mtoto wa, wa ndugu wetu wale, hata kama ni ndugu zako, lakini wale ma, babu yako wewe na mama yangu mimi kazaliwa baba mmoja mama mmoja, unasikia sasa eh? mm. Kwa mimi ndio mjomba wako haswa Ushanielewa ile? Mm. Na yule naye anasema wewe mamako wewe na mamangu mimi ni mtoto mkubwa na ndogo. Kwa hiyo mimi ni kaka yako haswa. Usimsikilize yule. Kaona ah, kumbe hapa kuna tatizo. Mm. Kama kuna tatizo hapa. Nikifanya masiara na mimi naweza nikaingia kwenye tatizo. Kikubwa hawa ni kuwakubali wote. Mm. Nikishakubali wote alafu kidogo kidogo nijitoe. Mm. Dichi inanihusu. Ushanielewa? Mm. Dichi inanihusu yaani kwa usalama wa kwangu mimi mwenyewe, kwa sababu hapa usalama haupo tena mm. Siku moja yule bwana alinipokea mm. Nikatoka huko katika nikitoka zangu bichi tayari nishazoea zoea pale, naenda zangu bichi na kaa siku moja nalala pale na nacheza kule bichi, kama na bahati nacheza mpira wa pete mm. So unajua ule mpira wa pete ule wa kuweka nyavu katikati alafu mkamo unagutua kwa hivi mm. Nikawa nacheza ule. Sasa ile timu ilikuwa imedhaminiwa na mzungu kwa hiyo na mimi nikaa napiga vizuri. Ikawa sasa kule kama ndio klabu ni kwangu ndio maskani kwangu, ushanielewa vile? Ndiyo. Ikawa na kazi yangu kule Jumapili. Kwa sababu ni fujo sana bichi, watu wamejaa. Mimi ndio natoka zangu kule nakuja kusalimia salimia huko. Sasa siku hiyo nimekuja kusalimia mapema kama da saa 4 hivi asubuhi. Mm. Nikamkuta yule bwana yuko pale. Akaniita tukakaa alichokuwa ananieleza ananieleza hivi, hii dunia haina dunia sio mbaya, walimwengu ndio wabaya. Ishi unavyoishi, siku moja utakujaona. Hmm. Nikamuuliza haya kuna nini? Akanambia, hapa mimi nimekuja. Nilipokuja nikapokelewa na mmoja kati yao akamtaja. Mm. Baada ya kunipokea nimekaa, Mwenyezi Mungu akajalia. Wao wakaingia kutafuta kazi serikalini. Nimewakuta kwa serikalini wanafanya kazi hiyo manispa manispa, kwa sababu walikuwa zamani wanachukuliwa watu bila hata kusoma. Mm. Kwa hiyo walipokuja wasome wakaonekana wale wazee hawawezi tena kazi, wakaambia utamsimamia huyu, nyinyi nyote kwa kitengo hichi hapa cha huyu mzee. Ushanielewa ile kupeana peana. Kwa hiyo sasa mimi nikafanya kazi yangu hii hiyo ya uganga. Mwenyezi Mungu akaninyoshea na kweli pata namshukuru Mwenyezi Mungu na mpaka leo hii nazidi kupata, lakini hawa ndugu zangu wajumba zako si watu wazuri. Nikamwambia mimi naona mm. lakini kati yenu mtu mzuri sijamuona. Hebu niambie ni kitu gani hasa ambacho kuwa nyinyi hasa katika hiyo hiyo nafsi zenu mnachokihitaji zaidi ya hapa ya Mungu. Mm. Akasema kwa upande wangu mimi kuna jambo moja tu nitaka kujua na ambaye kwa hata nifahamishe hilo jambo ni wewe. Nikamwambia ehe Sema, na mimi naamini na nakuahidi, endapo kuwa nitalijua hilo jambo, nitakwambia moja baada, sitamwogopa yoyote mm. Akanambia leo nataka uje, usiondoke, leo nataka ukae hapa, ila saa mbili na shughuli nataka tuifanye. Nikamwambia inshallah, mimi siogopi. Mm. Basi sawa. Lakini sasa nilipokwenda kwa yule mmoja ambaye kwa ndio mkubwa wao wote, mm. tukazungumza na yeye akanielezea matatizo yote ya yule bwana huyo mwingine ambaye anakwambia sasa Ehe. yule hacheleweshi mm. wani mistake wani go kwa maana ya ukikosea mm. akuondoa kukuua yani. e, kabisa mm. sasa mimi nikaja nikashangaa nikamwambia lakini leo kaniambia kama usiku saa mbili kuna baada ya swala isha tukutane kule kuna shughuli tukafanya akaniambia la la la mimi naniyo wewe ni mjomba, ni mkubwa ngo naambia achana naye. Ila hapa kuna jambo moja mimi nataka nikuulize, mkono ndio yake yale mm. hapa akanitajia yule na fulani ambao kwa marehemu mm. wagombana na wanachogombana ukiwasikilizia ukiwasikiliza wasema kama mmoja kati yao Huyu ukenda asema kama yule kuna shetani alikwenda akamchukua mtumia huyu asema shetani ulikwenda mimi baada ya kumchukua yule mchukua uliniibia ukamharibu. Mm. Nikamwambia na maana hapa kinachogombaniwa ni shetani. Shetani tu. Mm. Sasa kwa taarifa yao au na wewe mambo ya shetani yote niulizeni mimi. <laughs> Hapo mwanangu ndo napuuliza kitu. <laughs> mhm. Mm Ushanielewa? Mm. Shetani neno shetani. Mm. Niulizeni mimi. Na utakaponiuliza usiniambie kama ati huyu kamchukua huyu kananiambie shetani fulani yuko wapi, fulani anaye nani, fulani yuko wapi, nitakutajia wote wanaotuhu wanaonihusu mimi na wewe waliopo wako wapi na nani ana nani na yupi ana yupi. Mm. Nitakutajia akasema mimi mpaka hapo leo nimerizika kabisa. naja yaani haja kugombana, ni yaani maisha na hii ni dunia tu. Mnagombania nini? Mm. Nini mnachogombania? Ina maana kutoka kwenu Pemba kupita Tanga au kama kuna mtu mmoja alipita, alipita moja kwa moja alirukangani mpaka kufika hapa mpaka leo hamjasoma tu alama za nyakati. Wao na wauliza. Mm. Alama za nyakati hamjasoma, hamjasoma tu. Hapo nina kama wiki mbili hapo bado hamjasoma. Sasa mimi nataka siku mchague ambao kwamba ndikazini mimi na maongezi na kuja kuongea na nyinyi nyote. Mm. Itakuwa ni Jumapili hiyo. Mimi ndo nitaitisha chukikao Yes, ndo mkubwa na akisema wanagombana, lakini mashallah akisema tu bana, eh, tukutane ni wanakuja. Mm. Sasa wanapuuza yale ambao kwa anazungumzwa. <sniffs> Basi, basi tukaongea ongea, nikaondoka zangu bichi. Alhamisi nikaja pale kaka Hamisi Ijumaa, Jumamosi mm. pete kikao. Sasa kumbe kulikuwa na mmoja mm. ambaye kwa yeye kumbe ndo mkubwa wao wote. Mimi nilikuwa sije kumuona wala simjui katika wajomba. Ehe. Mm. Na yeye sasa yeye kumbe ukija kuchanganua changanua yeye ananita kaka. Lakini ndio ni mzee. Kwa nini ukuite kaka? Ah, katika ile kule kuzaliwa, katika ule ukoo ukoo. Mm. Kwa hiyo yule babu yangu mimi, yeye alikuwa anamwita kaka kule. Okay katika huyu ni mtoto wa hivi, ni hivi, kwa hiyo wanaitana kaka. Kwa hiyo mimi kwa sababu nime akanipa jina la yule babu ndo akanita kaka. Mm. Ushanielewa? Nilichokifanya bwana naye akaitwa. Alipokuja yuko mbaya chakali